хууль хэлчихэж байна. Бид нар бол хоёр одоо том гүрний дунд хүн ам ихтэй энэ улсуудаа зэрэгчж амьдарч байгаа. За эдэнтэй одоо зэрэгчж амьдрия гэх юм бол бидний гол одоо анхаарах зүйл бол боловсралтай иргэдтэй байж л ийм хүн ам их та улс орнуудтай бол одоо зэрэгчж амьдрах болс. Тийм боловсралтын асуудал бол нэгдүгээр зэргийн чухал асуудал. Тийм учраас одоо энэ боловсролын хуулинд хийх гэж байгаа юм дотор орлого багтаа иргэдэл орхиж болохгүй. Энэ бол хамгийн чухал анхаарах зүйл. Том улс орнууд бол ялгаа салгаа явчихдаг. Мөнгөнийх нь хэмжээгээр. А манад бол тэгж болохгүй. Тэнд ажилчаа ингээ бэлддэг сургалтын тогтолцоо нь өөр. Элитэ бэлддэг тогтолцоо нь өөр. Үгүй. Манад бол ер нь одоо энэ хуучин Оросын бидэнд үлдсэн байгаа энэ элит сургалтын тогтолцоо бол хамгийн сайн. Энийг бол ерөөсөө агуулгын стандартыг бол өөрчилж болохгүй. Ер нь боловсролын гол зорилго бол ёс суртахуунтай иргэн бэлтгэл асуудал шүү дээ. Боловсролтой. Тэгээ энэ сургалтын агуулга стандарт, сургалтын хөтлөөр боловсруулна гэдэг бол хамгийн чухал зүйл. Хуучин бол одоо шинжилх ухаанд үндэслэж эрдэмтэн судлаачид хийдэг байсан сурхчгийг. Сүүлд нь явцураад 2000-ад оны их үеэр багш нар хамгийн сайн сурахч хийдэг гэдэг ингээд одоо солиороод эхэлсэн. Тэгээ нөгөө шинжлэх ухааны үндэстэй хийжсэн юм нурааж эхэлсэн байхгүй нөгөө хүнээ бэлдэжсэн юм. Эх оронч хүн бэлдэжсэн юм, Монгол хүн бэлдэжсэн юм удаа нураагаад эхэлчихсэн. Тэгээ янз бүрийн гадны хөтөлбөр мэтлбэр оруулж ирээд. Тэгэхээр энэ хүн бэлдэх асуудал нэгдүгээр хамгийн чухал гэдэг би хэлий. Тэгээ энд нэг юм асуудал байгаа маа. Үндсэн хуулийн 16-гийн 7 дээр ерөнхий боловсрал бол одоо төрөөс ерөнхий боловсралыг үнгүй олгоно гэж байгаа байхгүй үнгүй олгоно гэдэг шүү дээ. А тэгээд төрөөс тавьсан шаардлагад нийцсэн хувийн сургууль байгуулж болно гэж байгаа байхгүй төрөөс тавьж байгаа шаардлага нь үгүй үнгүй олго гэж шүү дээ. А гэтэл өнөөдөр төлбөртэй хувийн хөвшлийн сургуулийн тухай яриад байна шүү дээ. Үндсэн хуулийнхаа эсрэг байгаад байна. Энийг яаж зохицуулж? Үндсэн хууль дээр ерөнхий боловсрал үнгүй олгоно гэсэн байна. За энэ дээр би нэг хариулт авъя. Тэгээ энэ одоогийн яриад байгаа энэ нэг э, үрдүнд суурилсан гэдэг санхүүжилтийн тогтолцоо чи явж явж хувийн хвшлийг дэмжин шүү. Одоо та нар анхаараарай. Эрүүл мэндэд дээр бид нар яг ингэсэн үрдүн одоо энэ суурилна гэлт гисэн. Улсын том поликлиник имлгүүд бол яг гайг байгаа. А жижиг нөгөө яг хүн амд хүрэх ёстой жижиг суурин газруудын имлгүүд, өрхийн имлгүүд бол маш хүнд болцсон хувийн хвшлийн том эмнэлгүүд нь сайжраа явцсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ зах зээлийн эдийн засгад нэг хэцүү юм байдаг нь ерөөс ингээд хувийн хвшлийн салбарыг хэтэрхий дэмжих нь боловсрал эрүүл мэндийг хохироод нөө төлбөр нь яг гэвэл нийт иргэд нь ядуу байдаг учраас тэд нар хохирдог. Өнөөдрийн хүртэл Монголын бас энэ нэг э, боловсролын санхүүжилтийн тогтолцоо одоо боловсролын систем болвол ядуу ч гэсэн иргэн сурч боловсрож болдог үрдүн суйрлна гэл ингээл гоё юм яриад эхлэх юм бол энэ хазааж эхэлнэ гэж би ингэж бодож байгаа. Энэ үнэлгээний тогтолцоо бол удирдах санхүүжилттэй хуулиар хийх гээд үзсэн юм аа. Тэгээд дампуурсан. Одоо дахиж хийх гээд нь шүү дээ. Тэгээд энэ би яаж хэрэгжих юм мэдэхгүй байна. Тэгээд багш нарын асуудал бол чухал. Тэгээд нийгмийн баталгаа энэ цалингийн асуудал бол чухал. Гэхдээ хуучин социалисттэнд байсан багш нарын тэр одоо үнэлэмж одоогийн зах зээлийн системд бол тэр хэмжээнд бий болоход маш хэцүү зүйл. Маш хэцүү зүйл. Тийм учраас бол энэ асуудлыг маш зөв явахгүй. Ялангуяа энэ санхүүжилтийн тогтолцоон дээр их анхаарахгүй бол болохгүй шүү. Ховь За сайд их хамглан Лусан зэргийн их хамглан сайд хариулъя. За дараагийн сайд энэ манай засгийн газраас өргөн барьсан хууль шүү дээ тий. Тий. Тийм учраас засгийн газрын гишүүд засгийн газрынхаа өргөн барьсан хууль дээр нэг зарчимтай байх болов танхимын кабинетийн зарчим байх болов гэж бас би бодож байна. Тэгээд засгийн газар нь өөрөө шийдээд үр дүн суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог одоо эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбараас хэрэгжүүлье гэж манай хоёрдны засгийн газрын реформын хамгийн гол реформын нэг нь энэ хоёр болов гэж би бодож байгаа. Энээсээ бид нар нэг ч алхам ухарч болохгүй. Тэр тусмаа засгийн газрын гишүүн маань өөрөө одоо үрдүн цорилсан санхүүжилтийн тогтолцоо бол одоо ухралт болно, хувийн хөвшлийг дэмжсэн ийм тогтолцоо болно гэдэг нэг ийм буруу ойлголт бас нийгэмд бас төрүүлж болохгүй. Даваасран гүшин. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ ерөнхийдөө энэ үрдүн цорилсан санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлж ижил бид нар хот хөдөөгийн сургуулийн ялгаа, төрийн сургууль, хувийн сургуулийн ялгааг л арилгах гэдэг юм шүү дээ. Өнөөдөр нэг хүүхдийг сургаж байгаа хувьсах зардал 800 мянган төгрөгөөс 1.2 сая төгрөгөөр санхүүжилж. Энд дэр чи ямар ч чанарыг хэмжиж байгаа, үр дүнг хэмжиж байгаа ямар ч зүйл байхгүй байхгүй. Өнөөдөр сумын сургууль дээр байгалийн ухааны лаборатори, мэдээллийн технологийн лаборатори байхгүй чадварлаг багш байхгүй байхад бид нар хот төдөөгийн сургуулийн ялгаа байдгаар л байна шүү дээ. Өнөөдөр энэ үр дүр суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо гэдэг чинь энэ ялгааг арилгахын тулд хийгч байгаа тогтолцоо байхгүй энэ ялгааг. Өнөөдөр одоо Баян уулгийн Цэнгэл сум дээр байж байгаа хүүхдийн нэг сурж байгаа хүүхдүүдийн сурах орчин Улаанбаатар хотын сургуулийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах орчинтой нийцүүлэхийн тулд энэ хувьсах зардлын тогтолцоог бид нар шинжилж оруулж ирж өгч байгаа байхгүй. Эндээс ч ийм зөрүүний индексүүд тооцдог болъё гэж. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ тогтолцооноос бид нар ямар нэгэн байдлаар ухарч болохгүй. Энэ дээр харин ч одоо хувийн хөгжлийн сургуулиуд дээр энэ санхүүжилт өгдгийг бид нар болж байгаа шүү дээ. Олон улсын одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа энэ сургуулиуд дээр бид нар хувьсах зардал өгдөг болиулсан. Болиулсан. За тийм учраас цаашдаа бид нар ерөнхийдөө энэ үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа энэ сургуулиудыг санхүүжүүлэх юм л юм байна. За үндсэн хуулиар олгодож байгаа үндсэн хуулиар яасан одоо энэ зохицуултууд байгаа. Бид нар чи хувийн сургуулиудыг бол хаана гэж хэлээгүй шүү дээ. А төрөөс тавьсан шаардлагын дагуу гэж байна. А тийм учраас цаашдаа бидний энэ одоо оруулж ирж байгаа энэ засгийн газраас өргөн барьсан хууль дээр бол төрийн байна уу, хувийн хөгжлийн сургууль байна уу, ямар ч үсэн өнөөдөр Монгол улсын үндэсний хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг тэр үндэсний хөтөлбөрээр дамжиж байгаа тэр боловсролын стандартуудыг хэрэгжүүлдэг тэр тогтолцоо бол бид нар байх ёстой гэж ойлгож байна. Би тантаа нэг зүйл дээр маш санал нэг байна. Ягаад гэвэл одоо орлого багтаа иргэдийн хүүхдүүд дундаж давхрах гэж бид нар ярьж байгаа. Энэ дундаж давхаргын хүүхдүүдийг бид нар тэгш боломж олгохын тулд өнөөдрийн энэ үрдүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоог бид нар нэвтрүүлэх оролдож байгаа. Тэгвэл өнөөдөр энэ хувийн сургуульд сурж байгаа 40 мянган хүүхдүүд нь хамгийн өндөр хэлний боловсролтой олон улсын хамгийн өндөр одоо шалгалтуудын босгод авдаг. Тэгэд ихтэй сургуулиуд, гадаадын ихтэй сургуулиудад явдаг. Ийм нөгөө яг жинхэнэ утгаар нь баян осны ялгаа гарч байгаа ийм тогтолцоо байгаа байхгүй. Одоо бидний хийх гэж байгаа энэ хувьсах зардлаар нь өөрчилж байгаа энэ санхүүжилтийн тогтолцоо, энэ үр дүнгийн тогтолцоог нэвтрүүлж чадах юм бол өнөөдөр хүүхэд хаан сурч जैन хаан амьдарч байгаасаа үл шалтгаалаад хүүхдийн эцэг их асар хамгаалагч нарын орлого нь ямар байхаас үл шалтгаалж хүүхэд бүр тэгш одоо сурах тэр боломжуудыг л одоо олгоё гэсэн ийм санхүүжилтийн тогтолцоо бол бид нэг алхам уршилж байгаамаа гэдэгтээ бас санал нэг. За хоёрдугаар асуудал бол энэ үнэлгээний тогтолцоо өмнөх бидний хийх гэжсэн дээр байгууллагын үнэлгээний тогтолцоо гэдгээс энэ жаахан өөрөө даваа сэрэн гүшүүнэ. Энэ бол яг одоо бидний ярьсныг олон улсад байдаг Кембриж гэж одоо олон улсын хөтөлбөрийн байдаг яг боловсролын чанарын үнэлгээний тогтолцоо бид нар яриад байгаа байхгүй. Чанарын үнэлгээний тогтолцоо. Тэгэхээр одоо өнөөдөр үндсэндээ хүүхдийг тавьж байгаа дүн тавьж байгаа энэ тогтолцоо чинь бол хуурамч тогтолцоо байгаад байна шүү дээ. Сая Дэлхийн банкны тайлан одоо хэвлэгдэж Дэлхийн банкны тайлан хэвлэгдэж гарлаа. Монгол улс ерөнхий боловсролын 12 жилийн тогтолцоо шилжүүлсэн мөртлөө 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхд чинь 8 дугаар ангийн одоо төвшний мэдлэг ур чадвартай гарч байна. Тарт боловсролын төвшин чинь 3-аас 4 жилийн одоо мэдлэгийн чадварын ийм хоцрогдол бий болсон. За Сэрэмблийн даваа сэрэмгчэнд тодуулсан нэг минут. Тэг би бас улсын хурлын гишүүн энэ хамгааллын сайдаа би хөвсглийн ард түмнийг төлөөлдөй. Тийм учраас би хөвсглийн ард түмний багш нарын дуу хоолойг хүрэх эрхтэй юм. Тэр бол үндсэн хуулиар олгогдсон над байгаа эрх. Тийм учраас би э, тэр ард түмний төлөөлөл болсон хүний хувьд тэдний санал онтыг хэлэх нь миний эрх. Та харин одоо тэр зоригоо сонгоцсон хүний хувьд миний хувьд дэмжих ёстой байхгүй харин. А тэр үнэлгээний хувьд бол удирдлага санхүүжилтийн тогтолцоо ч өөрөө бас ялгаа байхгүй олон улсын аргачлал байсан юм аа. Тэгээ яваагүй аахгүй юу. Гүй багш нарыг үнэлдэг байсан. Чи юу ч мэдэхгүй байгаа аахгүй юу. Тэр үед нөгөө э, энэ төрд ажиллаж байгааг учраас би мэдээд байна шүү дээ. Тэр багш нарын чи үр дүнгээр үнэлнэ гэсэн юу болсон? Энэ манай намын багш гэл. Намын багш нар нь өндөр үнэлгээ аваад, цалин өндөр аваад, намын бус багш нар нь бүр хаягдал хамгийн бага цалин аваад, намын захиралтай сургууль нь хамгийн сайн цалин аваад, хамгийн За усан цэргийн хамгаалан сайд хариулна. За даваа сурам гишүүнээ удирдлага санхүүжилтийн тэр хууль хэрэгжижсэн үе тэрний үнэлт тэрний үед барьж байсан энэ үнэлгээний асуудлаас өнөөдрийн бидний нэвтрүүлэхээр оролцож байгаа энэ үнэлгээ арайч өөр юм аа. За энэ бол бид нар нөгөө сурагчийн үнэлгээ, сурагчийн агч дэвшлийн үнэлгээ, багшийн үнэлгээ, байгууллагын үнэлгээ гэсэн яг энэ олон улс нэвтрүүлсэн энэ үнэлгээний энэ зарчмуудыг л нэвтрүүлж байгаа. Монголын өрсөнд бий болгоч. Өмнө гарч ирсэн алдаа төтгөлүүд байхыг би үгүйсэхгүй. Тэр үгүйсэхгүй. А гэлээ гэхдээ бид нар одоо үнэхээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ боловсролын төвшин энэ боловсролын хөтөлбөртэй болоо гэх юм бол бид нар энэ үнэлгээнийхэн тогтолцоог бэхжүүлэхээс өөр арга байхгүй. Одоо ерөнхийдөө энэ манай байгууллагын яг тэр үед одоо тийм э, зүйл гарч ирсний өгөөсөхгүй. Одоо сургуулийн удирдлагаас гэдэг юм уу, цэцэрлэгийн удирдлагаас өөрийнхөө тэр багш нарын багш нарт одоо юу гэдэг юм аа э, тийм зөв үнэлгээ тавигдчих чаддгүй. Тийм үжил бодлоор нь гэдэг юм уу, намын харьяалаар нь гэдэг юм уу. Тэр цаг үе өнөөдрийн цаг үе хоёр чинь шал хоёр өөр үе байхгүй. А тэр За цэрэн бүлийн даваасрын гүшүүн тодруулъя. Өнөөдөр улс төрж хандлага алга болоогүй хэвээрээ. Тухайд ингэдэг байсан. Нөгөө аймгийн боловсролын газар санхүүжилт хуваарлдаг. Өөр намын захиралтай сургуулиудад э, нөөдлөг санхүүжилтийн хуулийн зарчмаар дутуу хурлаад идэг. Нэг иймэрхүү байсан. Ер нь бол улс төрждөг. Одоо ч гэсэн хэвээрээ. А тэгвэл энэ удирдлага санхүүжилтийн хууль чинь бас л олон улсын хэмжээнд бас л одоо туршигдсан, хэрэгжсэн манахаас одоо матриц бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлгээд балетын сангаас үүрэг автсан ингээл нэг хэрэгжүүлэх гэж оролдоод бүтээгүүл ийм зүйл. Энэ бол амьдрал би ярьж байгаа байхгүй юу? Бод бүтээгүй маа гэдгийг. А үрдүн суурилна гэдэг бол одоо эрүүл мэндээр яаж гинөө? Жижиг газруу сумдууд, багууд бодоо олж байгаа байхгүй юу? Санхүүжилт байхгүй. Тэгэхээр энэ үрдүн суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо чинь ийм нөхцөл байдлыг үүсгэчихгүй гэж би болгоомжлж хэлээд нь шүү дээ. Одоо амьдрал дээр тийм байгаа учраас би хэлээд байгаа байхгүй юу? Нөгөө багийн сургуулиуд чинь дуусна, нөгөө сүмийн сургуулиуд чинь дуусна. Sattım